ayun, nakabasa ako ng isang article sa Moms Magazine na kung saan parang natouch talaga ako sa story niya na makikita mo kung gaano kay, kabuti ni Lord at, at siya din lang yung kapagbigay ng tamang daan sa bawat isa. So, nakakatulong itong Christian reading material na ito dahil nagbibigay siya ng mga, yun, mga word of God binabahagi sa atin yung mga testimony ng mga karanasan ng mga tao na kung saan na-encounter nila si Lord sa buhay nila. At ngayon, isa siyang nagsisilbing inspiration sa lahat ng mga makakabasa nito dahil doon may encourage, na-encourage yung mga nagbabasa lalong-lalo na sa mga magulang at maging din sa mga kabataan, patuloy na ginagamit din ni Lord para i-testify yung kabutihan ng Panginoon para sa lahat.